Es war tief in einer Bar, mitten in der Wüste. Lässig stand sie da, die Männer sahen ihre Brüste. Es war tief in einer Bar, der Senorita.